nous avons visualisé des données issues des inventaires d'ACVO Flow et des données de la base de données Progrès qui concerne l'hydraulique villageoise en Guinée. Nous avons visualisé ces données pour, parce que nous avons besoin de voir l'état de fonctionnalité des points d'eau et le mode de gestion puisque l'eau est brillante en Guinée. Donc, vous demandez moins de frais de conception de fiches d'enquête, puis d'acheminement des fiches. Et ça nous économisait le temps de saisir des données, et les coordonnées étaient vraiment précises. Avec l'humain, même nous a déjà aidé à avoir des données, à, faire parler de données bien existantes.